Beginilah nasib salah seorang supir taksi online yang dikeroyok oleh puluhan supir taksi resmi di Pekanbaru yang terjadi Rabu siang di ruas Jalan Sudirman, Pekanbaru. Supir taksi online ini babak belur setelah tertangkap oleh para supir taksi konvensional saat melintas di Jalan Sudirman. Meski sempat diamankan polisi, supir taksi resmi yang emosi tetap berupaya memukul supir taksi online dan tidak memperdulikan kehadiran petugas. Tertangkapnya enam supir taksi online dan driver ojek online diawali oleh pancingan supir taksi konvensional yang berpura-pura menjadi penumpang. Setelah mereka sampai di lokasi, supir taksi online tersebut diinterogasi, bahkan mereka mendapat perlakuan kekerasan. Tidak hanya taksi online yang menjadi sasaran amukan supir taksi konvensional, driver ojek online juga menjadi sasaran para supir taksi konvensional yang tersulut emosi. Beruntung petugas dengan cepat memisahkan pengendara driver ojek online tersebut dan menyuruhnya pergi dari lokasi. Salah seorang supir taksi konvensional, Doni, mengatakan kehadiran taksi online dan ojek online di Pekanbaru sangat berdampak terhadap penghasilan mereka. Apalagi angkutan umum online tersebut hingga saat ini tidak ada izin. Untuk menghindari amukan masa, enam supir taksi online diamankan oleh aparat ke dalam kantor Bank Indonesia. Setelah kondisi terkendali, mobil dan supir taksi online langsung dievakuasi ke Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Ahad Lela Isnin dan Randi Saputra melaporkan. say if you want a glimpse of the future, bang bang bang. Ya. Okey. Okey, tunggu anggota Bima Sakti juga ya. Oh, maju maju. Pak, maju Pak makanya kan kita bukan dari grab pak leasing ini yang dia ada tadi dia ada tadi. oh, ada ada ada sini tadi kapan coba tadi mobilnya saya mau mobilnya ini lu mikroyo. Tembes kan? Jangan rusuh, ya tekan tekan tekan tekan jangan rusuh tekan tekan tekan tekan tekan tekan tekan tekan tekan tekan tekan tekan lagi. Mobil teman tekan tekan tekan juga pak. Mobil teman kami tekan juga. Kami tekan tekan pak. tekan tekan tekan tekan Tekan, tekan, tekan, tekan, tekan, tekan tekan tekan.

Ah, oke okay, oke, okay, maju maju maju. Indomaret, Indomaret, balik balik. balik. Motor motor motor Indomaret. Motor motor motor. Tunggu depan. demo sudah dimulai pagi ini jam 9 Bluebird Puspopau, juga Riau Taksi dan taksi kuning juga terpantau yang bisa saya tampilkan untuk saat ini teman-teman jangan ada yang online dulu istirahat di rumah Assalamualaikum Bapak-bapak saudara wartawan melihat inilah seputaran seputaran dari kendaraan-kendaraan yang ilegal menghancurkan beberapa teknik kita. Para kepada para penegak hukum. Kami alkir, kami para alat mengurus asuransi, harus mengundur. tera argo itu semua kami bayar, bukannya kami gratis. Sementara tesi berkati tidak ada sama sekali membayar apa-apa. Itu merugikan pemerintah kota Pekanbaru. Tolong bapak-bapak tanggapi ini. Ini udah terbalik nih Pak. Bukan kami yang mendemo. Malahan orang online yang mendemo kami. Kami masih sabar. Jangan terkami adalah kita kota baru. Kota baru adalah kota yang damai. Tidak pernah kekeribukan. Pak, terima kasih Bapak. ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ Mati ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು Argo kami Argo. Argo. Argo. Lala, kau punya siapa kau? Ya. sudah sudah ambil ambil ah.

udah kehidupan iya, terganggu oleh karena taksi online. Kami punya izin operasional Pak. Di grup ada. Ya. Tolong ditutup aplikasi taksi online yang nah, ada di Pekanbaru. Dari, dari grup aja. rekan kami yang ada di Ambon Bapak. Puslapol kan? Iya, Puslapol, terus taksi, taksi, eh, taksi Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Sebelah bang bang. Tali dengan tali, kemudian setelah lemas. Pelaku ada anggota MM MLM tidak gimana? Ya, mereka bekerja. Bekerja. Ya, ada pelaku utama, ada otaknya ada yang turut serta dalam melakukan Ya, ya. Ini awalnya kita proses penetapan. Mobil di mana? Pak. Pak, untuk galeri ini, Pak. Mundur sedikit, Pak. Ya, ngambil. Kamu naikin mobilnya di mana? Karena dia dibuang. Kenapa dibuang? Ke nggak? Mobilnya sempat ke rumah Mobilnya sempat sampai ke Malungun. Malungun. Nggak jadi? Hah? Di TikTok malah TikTok. TikTok pertama setelah pemain itu saya jerat jerat pakai tali di depan dijerat pakai tali di depan saya kanan terus sudah selesai saya tarik tengah masih tengah tengah terus situ saya pindah ke depan pindah ke depan kami guru ya terus berapa banyak pak? ya. bongkar pak. Let's go! satu ada di sini, salah dua, salah tiga, ada di sini. Ya?